En Corea. Eh, primer sitio hemos entrado a comer, un sitio de barbacoa. Y nos han enseñado a preparar los rollitos. ¿Cómo se preparan rollitos? Ponemos la carne en la barbacoa para que se vaya haciendo. Cogemos un papel de arroz se añade eh, verdura al gusto del consumidor. Un poquito de zanahoria, un flor, un poco de cebolla, está muy buena. Un poco de lechuga, que sea esto. El ingrediente sí que hemos descubierto en este viaje, una rodaja de piña, luego la carne encima, hay salsa y agridulce, picante, vamos a probar un poquito de todo. Lo enrollamos. Y este es el resultado. Papel de arroz relleno de carne y verdura.